trīs kolektīvi, katrā kolektīvā 20 bērniem. Plus vēl mums ir lielie dejotāji, plus vēl mums ir koristi, un viņiem tautastēti glabājās 3 kvadrātmetru noliktavā. Mums bija uzbūvēts skaits kultūras centrs, bet nav diemžēl tērta noliktavas. Vai šis jautājums kaut kā tiks risināts nākamajā gadā? Jo jūs ieguldat naudu tērpos, ļoti skaisti, paldies, bet viņi nu nav kur glabāt. Paldies. Man reizīgi, kas ir ar jautājumus. Šodien sēbildīšu šo jautājumu. Tik tiešām tā ir taisnība, eh, ka, ka šādu telpu, tieši tā saimniecisku telpu praktiski nav šeit kultūras centrā. Tad tēta glabājas visur, pat eh, pa saimniecis daļas vadītājas kabinetā glabājas bieži vien. Eh, tā ir liela problēma. Protams, es saprotu, ka kultūras centra vadītāja vadītāja ir iesniegusi arī tāme. Tāme pa blakus koridoru, jā? Jā, es, es nezinu, tur pakomentēju. Jā. Koridoram gan nav īpaši saistības ar tērpiem, bet... Tu atbrīvosies, tad Jā, bet, bet tā ir problēma. Šobrīd mēs viņu risinām. Mēs vienkārši ir iespēja augšā, un mēs esam runājuši par visām. Mēs domājam, ka nākamā gada budžetā deputātu būs tik ļoti. Ļoti paldies par jautājumu. Jā, akceptēs. Akceptēs. Vienkārši neiesmūdīt. Jā, ir, ir priekšlikumi, nu jā, skatiem kaut kādai, jā, nodalījumam, tad visu to izvietot. Jā, tas būtu forši. Jā, es jau esmu. Tā, tā ir liela taisna, tā ir liela taisna, tā ir liela, liela problēma mums ir šī sakarā. Es domāju, tad, kad skola rekonstruēsies, droši vien, ka mēs mēģināsim atrast, atrast šīs telpas skolas daļā jo skola rekonstruēsies un tur telpu būs diezgan daudz, un arī tur mēs varbūt atradīsim kaut ko, meklēsim šādas iespējas sadarboties. Vēl kāds pozitīvs jautājums? Visi pozitīvi un vērsti uz veselību. Jā, man ir jautājums par ceļiem pēc kāda principa tiks izvērtēta nākamā gadā ceļi, kuri tiks nu, uzlaboti. Ļoti labi sakārtots Linglauču tālāk uz pārupai ar laimniekiem ceļš, bet kā tiks bitenieki viens posms aiz līdz sēliešiem, laikam puslīdz namās tālāk, jo tas segums ir diezgan nošķūrēts un paliek jau lietainā laikā liela dubļu. Un joprojām jautājums aktuāls par grāviem toreiz tika ar visām saknēm izrauti, stumbri atstāti grāvī, piedzem saknes, kā tiks tīrīt šī grāvī. nākošā budžeta sastādīšana ir, ir jāveic apsekošana. Konkrēti ir jāsaprot, ja kuriem ceļiem varētu iestrādāt, kuriem varētu rast līdzekļus ceļu seguma atjaunošanā, un, kā arī tīri arī saistībā ar grāvi, grāvi tīrīšanu. Jo jā, šogad, kurā gadījumā grāvi paši kā tādi netika tīrīti, Es arī pilnīgi piekrītu, ka uh, pie šiem jautājumiem ir jādomā, kā viņus iztīrīt, sākot ar rūmu iztiešanām, jo bija doma tāda, ka atrast uh, tīri uzņēmējus, kuri būtu gatavi šos krāvis tīrīt, lai materiālus paņemtu priekš ķeldām, bet, uh, kā saprotu, šis nebija izdevies, jo tie koku materiāli, kas atrodas tenī grāvjos, nu, tie, kas sagatavo šķeltas, nu, nav patreiz tik nav interesanti. Un, tā kā šī grāva tīrīšana tāda veida šogad nesanāks. Tā kā ir tas jautājums jādomā arī nākošo gadu. Varbūt es piebildīšu, ka šajā sakarā jūs tiešām jāraksta ir iesniegums tagad, jo, jo, jo uz ceļiem, kā jau tev iepriekš minēju, arī Eiropa izdala naudu, 300 tūkstoši 330 tūkstoši eiro, kas ir okušu nauda, nu tā kā iedota nauda, nu, e, nu virtuālā nauda. Un šo 330 tūkstoši mēs te reiķinu varētu salabot, ja uzlabot 10 km apmēram. Nu tā vidē, vidē tas varbūt vairāk, bet tas, tur jāskatās kādā stāvoklī tie ceļi. Un arī jums, kas saka, jāraksta iesniegums, jo būs arī, kas saka, varbūt arī var atrast kādus parakstus, ja kādi uzņēmēji, zemnieki, jo, jo, jo tā būs jau prioritāte eh, šiem mērķiem. Eh, Sabiedrs, tas ir autobuss, skolēna autobuss laikam vairs nekusē. Eh, tas arī ir viena no tām prioritātēm, bet katrā gadījumā nākošu nedēļu, man liekas, 25. būs tāda publiska apspriešana šo ceļiem. Man liekas, 25. pulkstenis piecos. Ja no nu, attīstības daļas te nav neviens tas ir internetā iekšā ir pielicis un, nu, nu, nu, un, un jādarbojas šī lietā. Nu, aktīvi vienkārši jādarbojas. Paldies. Neiet autobus, tāpēc, ka nav bērnu vai kā? Nav bērnu. Tas ir Elmeri ir atteikušies, vai kā? Elmeri ir vēl precizēt autobus iet vienreiz vienā no rīta, Elmeri neved savus bērnu, ved paši. Autobus iet pa augšanu, pa lielveicēju. Un pēcpusdienā viņš iet Nu, Iepriekšējās dienā viņš ir tur. Pēcpusdienā vēlmē ir daudz mājās raudāt. Tad viņš ir tur. Bet tāpēc vajag nu, savākt visu šo informāciju un iesniegt pašvaldību. Mhm. Galvas zemniekus ir dabūt. Tas tur būtu pārāk Es mazliet gribu nepēc valdes šīrām teiktajām par uh, eh, gruntīrīšanu. Kā jūs dzirdējāt, kad uh, eh, viņi ierosinājumi šobrīd ir uh, šī gada budžetā, ja pareizi sakot, nākamā gada budžetā mēģināt ieplānot vai atrast līdzekļus, lai šos darbus izdarītu. Jo, kā viņš tikko minēja, nav atrasts uzņēmējs, kas to izdarītu ar atbilstošu samaksu, vai adekvātu. Tā nav valda, tā ir meli. Kā mēs visi deputāti, kuri tajā laikā bija, un visticamāk, klātesoši dzirdējuši, četrus gadus atpakaļ uzņēmējs piedāvāja pīrīt šos grāvis pa 20 eiro kilometrā kas, kā mēs saprotam, ir vienkārši simboliski samaksa, jo pavēlēt pašvaldību nevar iedot, ir jābūt kaut kādam darba līgumam. Nu, diemžēl, dēļ mūsu deputātu politiskajām spēlēm, šim uzņēmējiem pa 20 eiro kilometru neļautīri, tā viņi arī stāv nekur. Tāds ir šis atbūtas. Kur, kur ir bijis tā, ka nav daudz tīri? Man nav tāds informācijas, kur ir tā lieta, kur šis mūsu komentārs ir eh, bija divi eh, vārdi, jau paraksti. Silva eh, Gersta vārds par to ceļu jau paraksts un iesniegums eksistē. Jā, atbilda neatnāca man, jā? Ja? Tieši pa ceļiem, jo bija visi kaimiņi savākti, visi, kas dzīvo, ir jau iesniegti, bet atbildi mēs nedabūjām mēnešu laikā, jā? Ja? Tā Kaimiņiem teica, arī patiešām tur tas ceļš tālāk ir, tas jau nav ceļš, tas ir putekļi, un tur vispār iekšā nekāda šķēma nekā nav, ja? Tas tā kā vai nu tu brauc pa lauku, vai tu brauc pa baltām smiltīm, ja? Tas būtu viens. Tad man deputātiem būtu tāds jautājums, ko mēs darīsim ar upes, kā teikt, krastiem, kur dzīvo bēgļi. Tā kā viņi bija mazākā daudzumā, nu neko varēja paciest, bet jāsāk ābelītes graust, ja, Un eh, viena vecā gultne tieši pretī upes sužu mājām, kur ir saliņa un tajā pusē. Tur ir vecā gultne aiztaisīta ciet, nu man bija uzbildēts, bet diemžēl nav līdz, ja? Eh, veselu metru virs upes līmeņa, un tur ūdens vispārībā nav. Tur pat, principā, cilvēkam viņu, kā saka, iztīrīt tos, to visu, to viņu sabūvēto dambi, ja, tas nav iespējams, ja. Tā ir viena problēma, tad būtu otra tieši, es tā ātri, ja? Uh, eh, robežas centrā patiešām mums ir ļoti tumšs. Uh, veikalos ir tās gaismīs, bet, kad tu iebrauc tajā laukumiņā, nu, tur darētu vēl kāda maza spulcīta. Kā jūs <laughs> domājat? es domāju, ka noderētu, jo patiešām tas pats centrs mums ir tik maz. Tad minējāt par tiem um, mašīnas patiešām cita brauc ļoti ātri cauri, ja? Un ir tie negadījumi. Uh, <sighs> Nu, svetofors tur it kā nedarētu, bet varbūt mūsu pašvaldība vienkārši var arī piepelnīties, nu, teiksim tā, tie, kas ļoti ātri brauc, ja? Jo svetoforu likt, nu, es nezinu, nu, tas jau būtu kaut kā, mēs neesam tik ļoti apdzīvoti. Nu, vēl viens jautājums – bēgļi. No. Nu, Tas būs atsevišķi, jā? Ja? Tā, tūkšā. Jā, un liels paldies patiešām visiem, kas bija iesaistīti, jo 800 gadi uh, eh, ropažiem tas bija patieši ļoti fantastisks, ļoti, ļoti, ļoti skaists pasākums. Tas būtu viss tā. Zākstam lēnā garā ar bebriem. Ar bebriem. Par bebriem es teikšu kā, nu, tas ir eh, menieku atbildībā, bet eh, mums pie pašvaldības ir nodibināta arī komisija, jā. Tā kā rakstiet iesniegumu un noteikti komisija izvērties un, un, un pieņems mērus, kuram kolektīvam vai, vai, vai, vai biedrībai, kurai ir apsaimniekošanā, tad viņiem liks, liks ar šiem deviem tik galā. Tā kā iesniegumu lūdzu. Nu, tas viss var taisīt. Jūs ko? Ādiņas kažokas šūta robežos meitenēm. Nu, bērniem vismaz izlās. Gaisa rūpniecība arī. Nu, eh, eh, varbūt nedaudz par tiem luksaforiem. Tur izcinām ir dažādi. Tas tikai, nu, es saku, luksafors tas nav domāts. Tāds luksafors, tur, tur dažādi, dažādi savādāk izcinājumi. Nav taču Leigemuka kungs, viņš eh, skaidri, viņš izstāstīja to sistēmu, kā, kā ir domāts tur ieviest Vai tas izdosies, man grūti teikt. Bet, kas aizsaka par bēgļu, par bēgļu, tad tiešām es šeit nepieskāros pašā sākumā. Es domāju, vai jūs interesē vai neinteresē tie bēgļu jautājumi. Bet es saprotu, kā arī jums interesē bēgļu jautājumi. Nu, tādu spēku taču vajag, nu, tik Jā, paši. Ir jāsaka, <laughs> ir, ir, ir jāsaka, dodā brīdī mēs ļoti nopietni strādājam pašvaldību. Piedalāmies visās sanāksmēs, kur ir republikā, bijām sēsis, eh, bijām Eh, Jākapilī, <laughs> jo šī problēma attiecas gan īsti uz visu Latviju. Un eh, vecumniekus jau vēl arī biju vienreiz arī eh, uz debatēm un uz aicinām valdības pārstāvus pārējos. Un situācija tāda, ka valdība, jāpasaka atklāt, domā par īstermību. Viņi, viņi ir pieņēmuši lēmumu, izdevījuši gan 15 miljonus, un šie 15 miljoni ir īstermiņa projekts, īstermiņa plāns diviem gadiem. Uzņem 531 eh, bēgli, eh, kuru, kuriem nodrošināti nu, līdz divu gadiem. Eh, ik pēc trīs mēnešiem valdība ir ļoti optimistiski domā, ka tas bēglis trīs mēnešus iemācīsies latviski runāt, nu, vai arī tu nu, varēs runāt, varēs komunicēt, teiksim, ar, ar vietējiem iedzīvotājiem un pēc trīs, no trim mēnešiem līdz, līdz gadam viņš atradīs dzīvesvietu pats, pats viņš atradīs dzīve, dzīvesvietu un darbu. Protams, viņiem būs tur mentori pielikti, sociālai darbinieki, un tā, un tā nauda arī aiziet. Jo e, mentori un sociālai darbinieki būs diezgan daudz viņiem, medicīnas aprūpe un, un vēl šis tas tur nāk klāt. Bet kas būs pēc pusotra gada? Tas ir pēc divu gadiem. Tie būs, tie būs pašvaldību klienti. Pašvaldību. Jā, tie būs pašvaldību. Un kā jūs ziniet, jūs arī raksti, rakstīts presē, šie bēgļi vairs nevarēs aizbraukt uz Eiropu. Viņi nevarēs izbraukt. Tie būs mūsu 531. Ja iepriekšie bēgļi, kurus noķēra, pieķēra uz robežu savāca, tad viņi ātri kaut kur pasūta, aizbrauc prom uz Eiropu. Bet šie bēgļi tiks reģistrēti nu, teiksim, Latvijas teritorijā, vai kā viņam iedos personas pasu, tāds, un viņiem būs problēmas izbraukt tālāk un sūtīs atpakaļ. Protams, varbūt kādās Eiropas valsts varbūt uzņems, bet īstenībā vācieši jau pieņēma lēmumu, sūtīs noteiktā pusē, e, atpakaļ jā, izbrauks no Latvijas. Droši vien, ka tas e, tāds ķēdes reakcija būs. E, it kā ropažiem mums nebūtu jāsatraucas, bet tā pašā laikā, nu mūsu budžeta, mēs kā deputātiem, Mums jāsatraucas, jo mums aizies liela nauda no budžeta. Jo šī brīdī valdība nav pieņemusi nevienu lēmumu, kas notiks pēc, ja bēglis, teiksim, atbrauc pēc gada, kas notiks ar viņu. Nezinām, tā ir liela, liela neskaidrība. Protams, mucinieki te jau ir sasparojušies, viņi nu, nākošu nedēļu, un 24. un 25 lielu mītiņu organizēs, tā kā jūs arī varat iet uz šo mītiņu, piedalīties pulksten septiņos vakarā, interesēties, noteikti aicinās eh, valdību, saimnes deputātus, presi un tā tālāk un tā tālāk, vienkārši, lai beidzot dot skaidrību, cik būs bēgļi, kādi būs, kur viņi paliks šie bēgļi, jo mums nestāsta. Es esmu darba grupās bijis vairākas, un mēs, es personīgi nevaru pateikt. Es varu pateikt tikai tā, ka ik pēc Mēneša ieradīsies 30 bēgļi. Ik pēc mēneša 30. Tad ir pie mums 30. Ik pēc mēneša, jā, šeit muciniekos. Ne, es ne ropažos, bet muciniekos. Nu, jā. Ik pēc mēneša. Un apmēram 5 miljoni iedot naudu, liela nauda, lai viņi varētu uzbūvēt, teiksim, tās bundulīšus, tad vēl divu rekonstruēt, divas mājas rekonstruēt, plus vēl pagaidu, pagaidu kontēneru tipa mājas vēl. Tā kā tur būs ļoti daudz. Cik daudz? Mums nestāsta. Jā. Droši vien, ka viņi paši nesas varbūt. Viņi arī tā, tādi, tādi paši, kā mēs esam. Bet katrā gadījumā nu, tā ir liela problēma. Tā ir liela problēma, bet tā pašā laikā varbūt nevajag satraukties, jo bēgļi ir bēgļi, ja tie bēgļi būs tādi, kā ir, viņi arī baidās. Arī mums ir iedzīvot, saka, viņi arī iebrauks svešā zemē, dotā brīdī viņi arī baidās. Viņi, viņi, viņi, viņi paši to saka, ka viņi baidās no svešas zemes tam līdzīgi. Kāda viņi būs, mēs nezinām. Bet, nu, ja viņš mūk no kara, tad mums ir jāpalīdz. Un tā es uzskatu. Jābeidz karot. Jā, arī taisnība. Jābeidz karot, tā ir taisnība. Jā. Jā, nu, es nebūtu uz opužiem braukusi, bet nu, mums kārtībā, kad bija, tad teica, kurš, kurš pietiek, pietiek. Ja? Nu, tad tagad es uzrakstīju tādu lapiņas, lai man viss skaidri un gaiši, lai jūs mani nepārtrauciet, jūs jūtas nepārtrauciet un tā. Šī rankums, apņemšu jūsu darbu. Mm. Ir pagājusi desmit dienas, un cerams, ka tagad jūs varēsiet atbildēt uz maniem interesējušiem jautājumiem, un tikai no maniem. Cik eiro ir ieplānot uz vienu kilometru pagasta ceļu? cik eiro ir izlietots ceļa remontam Rēnrozes priekškalni, jo tur ir izvestas divas kravas šķembas un divas reizes greiderēts. Kāpēc tagad netiek kopti pagasta ceļi greiderēti un kas ir atbildīgs par to, par šīm neizdarībām? Jo nauda taču tiek pārskaitīta līdz ko noslēdz līgumi. Tātad, kur paliek nauda? Tālāk. Un ziemanā pirkstu nav aiz kalniem. Un katastrofālā stāvokļi ir ceļi. Asfalti, ko jūs tur avīzē rakstījāt, ir pupu mizas. Jūs esiet pabraucis pa ceļiem. Jūs esiet pabraucis. Es sadauzīju savu mašīnu pa tiem ceļiem braucot. Mums bija runa pēc tam. Tā. Varbūt ļausim atbildēt. Eh, kas nav saprotams par ropažu kafiju? Paklāna kungs, man teikt tādas divas lapiņas. Es kā mirstīgais visu te saprotu. Kā jūs nesaprotiet, kā jums vēl kaut kas jāmeklē, kā jums vēl kaut kam jādod ir kapi. Kapi bija atkopi tīri. Un tās divas sievietes uzpirktas bija, piedodiet, bet tās ir manas domas. Mana māte guļ Varkavā, bet neviens pat ar pirkstiņu viņai nepiedod klāt. Nevienu. Bet šeit tās sievietes bija uzpirktas. Un ja jums, ne, tā, es tālāk nesīšu laistā. Kā jūs? Es atvainojos jūs. Eh, eh, eh, varbūt klausiet jautājumus, jautājumus atbildēt. Jā. Varbūt tad sāksim ar jūsu pirmo jautājumu par, par ceļu. Jā, varbūt jā, jā, vajadzēja tos kapus atdot. Nē, sāksim ar to ceļu. Ko jūs sākumā runājat? es nolasīšu, tieši tā es domāju, es nolasīšu, un tad, ja jūs pretenzīt pret mani, vienkārši speciāli uztaisīja vētru ūdens glāzē. Ja Šīrantam vajadzēja tos kapus, tad vajag skaidru runāt. Irēna, lasies prom, tu mums vairs veici vajag. Bet nevis tādā veidā to darīt. Kas jums nav saprotams skaidrojumu rakstā? Piektais punkts – tieši pierādījumi. Es jums tūlīt pievēlēšu. Pagājušā vasarā gāja valodus, ka jātīra pagasta ceļu grāmatus. Bet eh, pieteicās to darīt, ka zemnieks saņēma priekšdomu. Bet lietēts svilka to gumiju, ka atrada citu variantu. Bet šogad tās grāmatas atdara Pirkšīrētu kungam no bankas ceļu malas. Bet pārējās pagasta ceļu malas vēl ir vēl, jo tur daudz krūmu nav izdevīgi vai, tu, vai tas neatbilst piektām, piektās daļas tas, ja? Nu tā, uh, priekšsēdētāji kungs, vai jūs varētu uzticēties tādiem darbiniekiem, jo tās ir tikai pāris epizodes, ko esmu piedzīvojis, tomēr tas ir mūsu pagasts un mūsu nauda, vai tā drīkst izsaimniekot. Tātad, ja es saprotu, ka nevajag problēmas risināt bet ja kaut kas neiet kā vajag, tad no darba prom. Tā tad arī baklānam un šīram tam arī jāiet no darba prom. Ceļus jūs nevariet uzturēt kārtībā, un, un baklām kungs neredz, ka jūs to nedariet. Lūdzu, makšķeras rokā uz jumtes manu. Jā, tā ir. Un tad vēl viens jautājums. Pakasta piedurošanās mašīna. Kāpēc brauc uz mājām? Jāuztaisa pakasta centrā viens laukums, ir daudz laukumu, tikai jāuzmanā. Un lūdzu, lai katrs vakarā cēr mašīnīti un ar savu top, top, top līdz mājām. Tā. Tā kā viss priecīgus svētkus. Es ar savu lekciju mācu. Ā, jūs nevēlaties atbildes. Tas bija ierosinājums. Kā? Tie visi bija jums ierosinājumi, jūs vēlaties atbildes dzirdēt šiem jautājumiem neizpratu. Labi. Uh, varbūt turpināsim. Es esmu piefiksējis šos kā ieroču